Arrantzari Zientzia Elkarteak egindako lana eskertzeko, oroigarri hau emango diegu. Jokin Otamendi Elkarteko lehendakariari gaur etorri ezin izan dena, eta leire malkorra altxorrandi hau aurkitzeko sortea izan duen pertsonari. Eh, eskerrik asko denoi, eh, gore bat da arantzadin izenen eh, sari hau jasotzea, eta bueno, gure aldetik lanen jarraituko deu, irulegin, Euskararen alde, Nafarroaren alde eta Ondarearen alde. Gora Nafarroa, gora irulegi, gora Euskera eta zorionekoak izan. Pedro de Navarra saria Euskal Herria dekatik lan egiten duen pertsona edo erakundeari ematen diogu. Eta aurten San Fermin irurogetan ezortzi gogoan elkarteari emango zaio urteetan zehar egindako lanaren gati. Dimiatagoitagiko leringo kondea saria eman nahi dio Enrique Maia Miranda. Iruñako alkateari, Euskararen, herritarren parte hartzearen, edo gizarte kolektiboen herri jardueren aldeko hainbat gizarte adierazpen ostopatzen eragosten edo zigortzen saiatzeagatik.